今天我将教给大家的是如何提高 OBS 的直播录制的画面质量啊，帮助正在观看这期视频的 UP 主们提高自己的作品水平。我非常喜欢 OBS，因为它的启动速度是真的快，而且非常的小巧啊，功能非常的齐全，很强大。以前呢，我一直用的是这个 XSplit 啊，这两款是世界上最好的两款直播录制的工具了。 以后有机会的话，我再给大家介绍 XSplit 这款软件。这款软件是收费的，而且呢，体积比较大啊，占用率比较高一点。而且呢，启动的时候呢，还需要登录账号。刚刚忘了说，OBS 最大的优势呢是开源免费的。首先呢，建议大家用管理员的身份运行 OBS。接下来打开设置呢，在高级这边啊，进程优先级高于正常。 为什么呢？因为你需要预留资源给 OBS，优先保证 OBS 的直播或者录制的流畅性，防止其他应用或者大型游戏抢占资源啊，导致直播录制的卡顿。如果你想优先保证游戏的流畅性，而不是录制的流畅性的话，那么呢就不用高于正常了，普通就好。如果你只有一台电脑，在这台电脑上玩游戏，同时呢还有直播录制的需求的话，我建议呢你游戏降低画质，这样的话就可以预留更多的资源给 OBS 来直播录制了。 我现在呢是 PC 录制，然后呢通过采集卡采集 Xbox 的游戏画面，这就是双机直播。或者说你有两台电脑，你主打的是 PC 游戏，那么呢可以这台电脑玩游戏，另外一台电脑呢来直播录制这台电脑的画面，这样的话也就是双机直播了，可以降低那个负担。如果你只有一台电脑同时呢玩游戏直播录制的话，那么呢你需要更好的处理器还有显卡。接下来教给大家的是这些设置呢该如何设置。首先呢这些空间呢是可以随意拖动位置的啊，放在你想要的位置。 那么呢，这个统计数据是怎么来的呢？你可以在这里右键勾选统计就有了。餐厅这边的话，你可以保存多套配置，就比如说啊，纯 PC 录制的，或者说直播 Xbox 的。那么呢，这个远的话可以选择啊各种的，比如说显示器捕获啊、游戏捕获啊，然后采集卡这边的话，我可以切换一下。那切换显示器还有 Xbox 音频的话，记得选对设备啊，就比如说你的麦克风是哪一个，然后呢，你的这个呃桌面的声音是哪一个。 然后呢，在右边还有个高级音频属性，就比如说桌面音频，我录制到一号轨道麦克风，二号轨道，那么呢三号轨道两个都有，这个是用于直播的。你可以看到在设置这边，输出串流音轨三啊，我就把那个麦克风还有那个桌面音频呢都输出到三号轨道。那么呢录像的话，则是分别录制一号和二号轨道。桌布这边呢，你可以开启或者关闭预览啊，这个都没有什么问题的。 首先，我们从高级开始，进程优先级高于正常，然后渲染器默认的 Direct 3D 十一就好了。颜色空间呢，默认的 m v 1二就行，因为这个是比较适合流式传输啊、直播录制这些的。如果你有那种 HDR 十位色彩、苹果的 ProRes 那种需求的话，可以选择 I 4 4当然了，其他的设置也要跟着调。色彩空间选择709，而601呢已经被淘汰了，不推荐。当然了，也可以选择 sRGB，也适用于 PC 游戏的录制。不过一般来说，默认的709就行了。 色彩范围推荐用 Limit 的，也就是局部。虽然说负它的范围会更广一点，但是呢，还是有些硬件软件呢没有完全实现该标准。接下来在视频这边，由于我主要录制的是四 K 视频，所以说我这个基础画布的话是三八四零乘二幺六零四 K 分辨率，也就是红色这个框框就是基础画布了。在缩放这里，由于我不需要缩放成幺零八零 P，所以说我还是填的四 K 分辨率，也就是不缩放。 如果你的显示器是幺零八零 P 的话，可以这样子啊，基础幺零八零 P 缩放幺零八零 P。又或者你的显示器是二 K 的，但是呢你只想直播录制幺零八零 P，那么呢你这基础画布可以选择二五六零乘幺四四零，然后呢输出分辨率这里选择幺零八零 P 就好了。缩小方法这里呢最常用的两个呢是这个十六个样本或者三十六个样本，但是呢三十六个样本这里可能会造成过度锐化，造成伪影啊，所以说一般来说还是推荐用这个双立方十六个样本。 当然，你也可以选择三十六个样本，因为我之前也一直用的是这个三十六个样本。FPS 呢，这边采用的是三十帧或者六十帧，或者说你想五十九点九四啊、二十九点九七啊，或者其他帧率都是可以的。在这里顺便提一句，如果你要录制四 K 六十帧的视频的话，你需要很好的处理器还有固态硬盘，因为四 K 六十帧的数据量真的是非常的庞大。你可以看到我这里有一期录像，二十一点九 GB，一个小时十二分钟，四 K，而且呢还是四万码率而已。 接下来音频采样这里，CD 的话是四十点一，DVD 的话是四十八，声道的话立体声啊，或者说你有更好的需求，五点一声道、七点一声道都是 OK 的。接下来推流这边，你可以选择你想要直播的平台，或者说自定义也是可以的啊。就比如说 B 站，你开播了之后呢，它会提供一个地址，还有直播码，地址的话复制到这个服务器这里，然后呢直播码的话复制到串流密钥这里，然后呢确定，点击推流，好的，这就已经推流过来了。 那么的延迟的话大概是两秒，因为我设置的关键帧间隔是两秒。接下来推荐一个叫 l i e s t r e a m 的平台，它可以帮你同步直播。就比如说我同时直播 YouTube、Twitch，还有虎牙。它这边呢还支持很多的平台。就比如说我在这个 RTMP 这里呢，啊，这里有很多节点啊。就比如说最近的是新加坡啊，亚洲的新加坡。复制，粘贴，复制，粘贴，然后应用。好的，接下来呢，我点推流。 也就是我推流到 r e u m e 然后 r e u m e 帮我推流到其他平台。好的，你可以看到我这边已经开始直播了啊，同步推流三个平台，非常的强大。这个 r e u m 接下来就是本期视频的重点了啊，输出模式我们选择高级，然后呢，我们先从串流开始讲。首先呢，你会注意到编码器这边的我和你们的显示是不一样的，因为我都安装了一个插件，这个插件呢叫 Stream FX，这是个非常强大的插件。这个插件最新版是四天前更新的零点一零。 这个插件呢，它不仅提供了非常不错的特效，它还提供了更强大的编码器。安装好插件之后，你会发现这里多了一个选项啊，NVENC FFmpeg。它这个会比 OBS 自带的 NVENC 还要强大。当然呢，设置稍微复杂了一点。待会呢，我会教大家如何设置。现在呢，我们先从简单的开始。首先呢，给大家讲解一下编码器啊。第一个呢是 X.264，也就是纯 CPU 编码。第二个 Quick Sync 是英特尔的核显加速。 英特尔呢非常注重视频编码解码的性能，所以说你可以看到每次更新换代呢，那个编码解码的性能都会提升。这次十一代处理器呢还添加了 AV1 编码技术的支持啊，这是一个面向未来的技术，用来取代 H 点二六四 H 点二六五的编码技术，而且呢非常适合流式传输，也就是直播、录制这些网络视频。AV1 技术的主导者呢是谷歌，参与者呢有微软、苹果、英特尔、m d 英伟达，还有腾讯、爱奇艺、ARM、火狐、Netflix 等等。 爱奇艺呢已经支持了，然后呢，Windows 十二、英特尔的十一代处理器，还有三十系显卡，AMD 的六千系显卡也都支持了。你可以看到这个 AVE 的支持者非常的多，阵容很庞大，前景也是非常的好的。现在已经有很多视频网站都支持 AVE 了，未来几年呢会越来越普及的。接着你会注意到 OBS 自带的 n v e c H. 点二六四旁边有个 New，啊，这个 New 是干嘛的呢？这个选项呢是给第七代 NVENC 技术显卡用的，包括呢幺六六零 Super，还有二十系显卡、三十系显卡。 如果你的显卡更老，就比如说幺零七零、幺零八零这种帕斯卡架构，或者说更老的 Maxwell 架构，就不要选这个选项了。这个选项是英伟达和 OBS 合作的，专门为二十系显卡、三十系显卡、十六系显卡来研发的。这个新版的 NVENC 编码器呢，它提高了编码效率，同时呢还降低了占用率。这个新版的编码器呢，它可以媲美 X 点二六是中等的画质。如果你用的是老显卡，你会看到一个选项，就只有 NVENC 后面没有六这三个字，这就是老款的 NVENC 编码器的给老显卡用的。 好，接下来我们先讲一下 X 点二六四这个用途主要是哪些呢？就比如说你有八核心的酷睿 i 七，或者更强的处理器，那么呢你在电脑上玩游戏的时候呢，你想减少对游戏帧数的影响，想让显卡专心渲染游戏，这种的话就可以选择 X 点二六四了。而且呢 X 点二六四在低码率下的表现呢会好一些。但是如果你 CPU 不够强劲的话，或者说参数设置错误的话，这样反而还会导致电脑变得更卡，直播卡、录制卡、游戏也卡。 这样的话，我还是建议你用英伟达的 NVK 技术来编码。英伟达的编码技术真的是比以前强很多，不断的在进步，不断的在成长。我这边是录制 4K，而直播的话是 1080P。如果你的显示器、你的游戏都是 1080P 的话，那么呢，这里不需要勾选啊。而且呢，在视频这里的话，基础画布还有缩放都改为 1080P 就好了。大部分平台呢，都推荐 1080P、六十帧、六千 kbps 的码率来直播。 这取决于你家里的网络，就比如说我家里是两百兆的光纤，我的上行可以达到四十兆，用六千 Kbps 来直播的话，非常的稳定流畅。我甚至可以八千 Kbps 或者一万二 Kbps，但比特率并不是越高越好。也许你可以直播很高的码率，你家里的网络很好，但是呢，观众并不是啊。观众他如果是小水管会缓冲啊，一直在无限加载。 也就是如果你码率过高的话，会导致小水管冲不起，所以说大部分的直播平台都推荐你用幺零八零 P 六千 Kbps。具体直播码率的建议的话，你可以去看直播平台的指引。接下来关键帧间隔呢，很多平台都是推荐两秒的。CPU 预设这里呢，这取决于你 CPU 的强弱，你可以 Super fast 或者说 Very fast 啊，再高的话就越来越卡啊，但是画质也是越来越高的。也就是速度越慢，画质越好，但是呢你 CPU 会越来越吃力。 我一般呢都是后期视频剪辑完压制的时候呢，选择 slow 或者 slower。录制的话，我一般都是选择 super fast 或者 very fast，或者你 CPU 更好的话，选择 fast 也是可以的。配置 profile 毫无疑问的选择 high，而 main 还有 baseline 这是给老设备用的，就比如说 iPhone 三啊所有的设备。如果你想要更低的延迟，实时和观众互动的话，在这边呢关键帧间隔可以改为一。那么呢 x 点二六四选项这边呢，这边填写 key int equal 九十。 九十呢是给六十帧的视频，就比如说你直播幺零八零 P 六十帧，如果你是三十帧的话，在这边呢改为四十五。如果你想要用 OBS 自带的 n v c 编码技术来直播的话，也是可以的，这也是目前非常流行、非常好的直播方案。而且刚刚也说了，新版的英伟达的编码技术呢效率更高了，而且呢占用率更低，它不会过多的影响到你的游戏帧数，而且呢还可以降低 CPU 的负担。 在这里还是建议大家，如果你想在同一台电脑上玩游戏直播的话，那么呢建议把游戏的画质降低一点点，预留一些资源呢给 OBS，保证直播录制的流畅性。OK，重新缩放输出 1080P，那么呢速率控制还是 CBR，这里呢选择6000 Kbps，关键帧两秒。预设的话，如果你是图灵显卡或者安倍显卡，就比如说二十系、三十系显卡的话，果断上最高质量；而老一点的 Pascal 或者 Maxwell 就选择质量或者性能。 当然，如果你觉得最高质量负担挺大的话，那么呢质量就好。配置的话，默认 High 就行了。向前考虑，你可以打开也可以关掉。如果你是 FPS 那种快节奏的游戏的话，建议还是关掉这个功能，它会加大显卡的负担，增加使用率。接下来心理视觉调整打开，它会合理分配那个比特率的使用。最大逼真你可以选择四帧，如果你显卡够好的话。而且呢，如果你是 FPS 快节奏游戏的话，最好还是两帧或者三帧啊，这个效果会更好一些。那么呢，在这里还是推荐大家直播的话用两帧就好了。 如果你没有英伟达显卡的话，用英特尔的核显也是非常不错的一个选择。M D 的显卡的话就算了吧，它的编码技术呢还是有些缺陷的，还不及英伟达的编码技术。同样的，重新缩放输出幺零八零 P，目标使用呢，我可以选择 Very fast。那么的配置还是 High，关键帧间隔两帧，C B R 六千，逼真最大逼真两帧。刚刚这里打错了是两帧。接下来给大家看一下这个 FFmpeg 这个编码器如何设置。 在这里呢，我勾选了重新缩放输出，因为呢，我是要把四 K 分辨率压缩到幺零八零 P 来直播的。如果你的显示器、你的游戏都是幺零八零 P 的话，那么呢，这里可以不用勾选。然后呢，视频这里这个基础画布还有缩放的都改为幺零八零 P。接下来预设选择 High Quality 高质量，然后 Profile 选择 High，默认 High 就行了。而 M 还有 Baseline 这是给老设备用的，级别的话四点二就够了啊。而低级别的话是给老设备用的，就比如说 iPhone 上。 而高级别如果太高的话，有些设备是不支持的，或者说你也可以选择自动啊，它会根据你下面的设置呢，自动选择你合适的级别。如果你不知道选择什么的话，那么呢自动就好。直播的话，一般都推荐用 CBR 固定码率，所以说在这里推荐用高质量固定码率。二次编码这边呢可以开也可以不开，如果开的话是需要消耗额外的 GPU 资源的啊，需要你有强大的显卡。不过提升并不是那么的明显，在这里还是建议关掉，而且呢还可以省资源。 向前考虑这边，如果你是十六系、二十系、三十系，也就是第七代 NVIc 技术显卡的话，那么呢，在这里选择十六到三十二的配置。如果你是更老的 Pascal 或者 Maxwell 架构的显卡的话，选择八。或者你不想打开这个向前考虑也是可以的，就设置为零就好了。那么呢，设置为零之后呢，这个自适应 I 帧和 B 帧都是默认关闭的状态。但是呢，你需要在这边啊，设定一下 B 帧最大的 B 帧数量一定要设定。 我这边呢，向前考虑是打开的三十二，那么呢，自适应 I 帧关掉，自适应 B 帧开启。很多直播平台呢，都推荐用幺零八零 P 六十帧六千 K B P S 的码率，所以说在这里推荐填写六千。那么呢，缓冲区一般都是双倍的，也就是填写一万二。这直播码率的话，就取决于你家里的网络，你的上行速度有多少了。就比如说我是两百兆的光纤，那么呢，我上行速度可以达到四十兆啊，差不多。B 站直播的话，可以八千或者一万多啊，就比如说我选择八千。 那么呢，在这里需要改为双倍的，也就是一万六。自适应量化这边呢，两个都打开。然后强度的话，我选择的是十二。如果你觉得强度太高的话，可以降低一点，就比如说降低为七，或者更低也是可以的。接下来最大避震的话，我选择的是四帧。如果你是 FPS 游戏的话，可以选择三帧或者两帧，会更稳一点，效果会更好一些。接下来避震参考模式的话，选择一半。接下来这四个选项，如果你不知道怎么选的话，可以选择默认。 延迟这边呢可以打开也可以关掉。如果你的 B 站没有设置为零，那么呢这个加群预测默认是关闭的啊，你也可以打开。打开的话它会额外消耗 GPU 的资源，会降低编码器的性能。其实这边你也可以关掉的。非参考 P 站的话可以打开也可以关掉。接下来关键帧间隔选择秒数啊，B 站建议的话是两秒，很多直播平台都建议两秒，或者说你也可以选择一点五。接下来讲一下录像，录像格式的话推荐用 MKV，这是最适合录制的格式了。 MKV 它可以记录多个音轨，而且呢，即使你 OBS 意外中断或者说意外关机，那么呢，录像的文件是不会损坏的。你也可以选择 MP4，虽然 MP4 的兼容性很好，但是呢，假如你电脑意外的死机或者停电，那么呢，你辛辛苦苦录了一两个小时的素材就毁掉了啊，文件损坏。而且 OBS 也自带了 MKV 转 MP4 的功能啊，非常的强大，非常的简单，在文件这里录像转封装，然后呢，在这边你选择，这里有个 EGB 的文件，你可以看一下。 b g b 的 MKV 文件打开转换，秒转换，看到没有？那 MKV 就转成 MP4 了，非常的快。当然了，这要求你电脑是固态硬盘，所以说才会那么快。如果你是机械硬盘的话，要转很久。接下来看一下编码器，这下面这三个都是 StreamFX 插件添加的啊，有 Apple 的 ProRes，还有 H 点二六四、H 点二六五。 在这里，我不建议用 X 点二六四录制四 K 六十帧的视频。无论是八核心的酷睿 i7，还是 AMD 的五八零零 X，都会有点卡。如果你是四核心或者六核心的处理器的话，那更卡，简直没法干。降到十帧啊，或者八帧、九帧。 用 X 点二六四录制适合什么场景呢？这个比较适合双机直播，就比如说你一台电脑或者一台游戏机在玩游戏，那么呢用另外一台电脑采用 X 点二六四来直播录制这台电脑这台游戏机的画面，但是还是不太推荐，因为这要求你有一个非常强大的处理器，还是建议用英伟达的 MVK 编码技术或者英特尔的核心加速来录制。 接下来码率控制这边建议用 C R F，这是个固定质量啊量化参数的模式。如果你用的是固定码率 C B R 的话，会造成一个问题，就比如说假如你设置的是 C B R 两万五，就比如说黑暗场景或者静态图片，它不需要很高的码率，而你给了很多的码率，这就造成码率浪费，也会造成体积增大。而如果遇到那些需要高码率的动态场景啊快速转换的画面呢，而你给的码率又不足，C B R 有个好处，倒是可以控制视频体积，但是呢画质并不会特别好。 好，我们回到 CRF，CRF 的话，数字越小画质越好。就比如说我设置为零，就是近乎无损的啊，无损画质。一般的话，这边推荐十六，或者说你二十三啊、二十一啊、二十七啊都是可以的。数字越大画质越低。接下来关键帧间隔可以两秒。接下来的设置呢和直播的话是差不多的。总的来说，X26 四录制的话并不是很推荐，主流的话还是英伟达。这个是 OBS 自带的新版的 NVENC 编码器啊，你可以看到选项非常的少啊，非常的简洁。 待会呢，我也会教给大家画质更好、更强大的这个 FFmpeg，还是一样重新缩放，不勾选速率控制这边禁用 CQP，嗯，这个是类似于 x 点二六四的那个 CRF 级别，就比如说我选择二十五啊，那么呢，关键帧间隔两秒，预设质量或者说最高质量都 OK，配置 High，向前拷用不用勾选，勾选心理视觉调整 GPU 零，最大逼真两帧或者说三帧、四帧都 OK，是不是非常简单？其实这边改为一秒也是可以的啊。 这种方式录出来的画质很好，因为它是动态分配码率的，但是呢，它那个体积呢会比较大一点。这种非常方便后期视频剪辑啊，因为即使你把它压缩了，画质还是一样非常的好。接下来是 Quick Sync，这个倒是没有什么好讲的啊，目标使用 Fast 或者 Fast 都 OK。那么呢的配置 High，关键帧一秒，速率的话 CQP 或者英特尔自己的 I C Q 也是可以的啊，比如说二十七，B 帧三帧。 接下来讲一下苹果的 ProRes，这个是非常流行、非常强大的编码器。无论是在 f i n a 的 Car Pro，或者说 Adobe 的 Premiere Pro 上面呢，这个格式呢是非常的强大。这个呢非常适合后期视频剪辑，解码非常的快，在时间轴上面呢预览非常的顺滑。当然了，体积也是非常的大的。如果你想要选择 ProRes 的话，那么呢录像格式改为 MOV。接下来 Profile 的话，这个 Proxy 是给那个代理剪辑用的，但是呢它对 CPU 的负担比较小一点。在网上的画质越高啊，对 CPU 的负担也就越大。 我的八核心的处理器呢，承受不起四二二二 high quality 的预设，占用率会百分百，非常的卡。倒是呢，可以承受得起 LT 的预设。如果你处理器非常好的话，就可以选择四二二 high quality，可以录制非常高质量的视频录像。但是这种视频体积非常的大，不到一分钟呢就五 G B 了。接下来这些设置呢，默认就好，就不用管了。接下来介绍的是 FFmpeg H. 点二六四的参数设置。如果你想选择 H. 点二六五也是可以的，H. 点二六五更先进，压缩率更高啊，画质更好。 当然了，H. 点二六五要耗费更多的资源啊，占用率也会更高。在这里我就不勾选重新缩放输出了，因为我要录制的是四 K 画面。接下来预设这边呢，你可以选择高性能或者说高质量。如果你是 CQP 模式的话，那么呢可以选择高性能。我之所以选择高性能，是因为它更适合这个 CQP 的模式。Profile 还是一样啊，选择 High。那么呢级别的话，自动就行，它会根据你下面的设置来设定啊正确的那个级别。 接下来模式推荐两个，第一个是 CQP，也就是固定质量。你给定一个目标质量参数，它会根据这个质量呢去啊分配码率去录制视频。就比如说我设定目标质量二十六，它会根据这个二十六呢去动态分配码率，录制出来的视频文件虽然很大，但是呢画质也更好。就比如说这期视频，你可以看到码率是动态的，静态的画面呢分配比较低的码率，而动态的画面呢就会分配比较高的码率。你可以看到码率一下子就上来了。 如果你录制采用的是和直播一样的这种固定码率的模式的话，就会造成一个问题。固定码率的话，它会造成码率不足或者码率浪费。除了 CQP 的话，还有另外一种推荐就是 VBR CQ，也就是可以像 CQP 那样设定目标的质量，但是呢，你可以控制码率的上限还有下限。好，我们继续讲 CQP。二次编码呢，关掉，向前考虑关掉，也就是设为零。 默认设为零之后呢，这个自适应 I 帧和 B 帧都是默认关掉的。接下来选定质量，数字越小的话，画质越好。就比如说，如果你全部都设为零，那就是无损的质量了。这种体积的话非常非常大，一般的话推荐十六、或者二十一、或者二十三啊、或者二十七都是可以的。值得一提的是，如果你数值越小的话，对电脑的负担也就越大。如果你想录制无损的话，必须搭配非常快的固态硬盘，就比如说 NVMe M. 点二的固态硬盘。说到固态硬盘，在这里提醒大家一下。 软件和录像不要放在同一个盘里面。你可以看到我这里有两块固态硬盘，那么呢，我 OBS 是装在 C 盘的，录像是装在 D 盘的。如果你还有第三块固态硬盘，就比如说 E 盘啊，第三块固态硬盘装游戏。如果你游戏放在 D 盘，而录像又录到 D 盘，这样的话会加重固态硬盘的负担的啊，那个吞吐量很紧，负载均衡是个好东西。这是我的两块固态硬盘，左边的话是 PM9A1，右边的话是 PM981A，左边的话是 PCIe 4.0啊，右边是 PCIe 3.0，速度相差一倍。 不得不说，P C 四4.0是真的快，无论是视频录制、剪辑，还是其他用途，都非常的快。就比如说，我拷贝一个8.5 G B 的文件呢到 C 盘，1.9，哇，两 G B 每秒，是不是很快？那么呢，M K V 转 M P c 也是非常的快。我们选择刚刚拷贝的那一个转换，你看，9 G B 的文件。 MKV 转 MP4，接下来自适应量化两个都关掉，最大倍增为零，然后接下来的选项都可以关掉，最后一个默认，然后关键帧零点五秒。接下来稍微讲一下 H. 点二六五，它比 H. 点二六四还要强大，但是呢它非常吃性能，而且呢它的普及率不高，它未能取代 H. 点二六四，而且它的专利费很贵，而且呢未来将被 a v e 取代 a v e 是真正的下一代的编码技术。如果你打算用 H. 点二六五，请确保你的显卡性能很好。在这里呢，快速给大家展示一下配置。 首先呢，预设选择高性能，profile 选择 main 就好了，tail 选择 high，然后 level 自动模式呢选择 CQP 二次编码关掉，log ahead 零，自适应 i 帧关掉，接下来这个我选择二十一就好了，i 帧 p 帧还有 b 帧的那个质量选择二十一，你可以根据你自己的需求，然后接下来自适应量化两个都关掉，接下来最大 b 帧为零，然后 b 帧参考模式关掉，关掉，关掉，关掉，默认。 然后关键帧间隔我改为一秒，这样的话就 OK 了。如果你想用这个 VBR CQ 的话，可以参考作者写的这个文章。但是呢，在我的电脑上表现并不是特别的好，所以说我不打算讲了。如果这些参数对你来说太复杂的啊，又或者说对电脑的配置要求太高的话，建议呢，你还是选择 OBS 自带的 Nvenc 编码器，也就是最简单的方式呢，就是直播呢用这个 Nvenc New，然后呢，录像呢引用这个 Nvenc New 啊，非常的简单易懂，而且也适合大部分的人。 如果你还没有英伟达显卡的话，建议去买一个。当然了，就目前这个行情的话，显卡还是很难买的。不过呢，如果你没有显卡的话，用一个带核显的英特尔处理器也是很不错的。幺幺七零零 K 自带的核显呢是 UHD 七五零，四全新的 X 一架构的，它可以锁望先锋幺零八零 P 高画质稳定七十帧还是很不错的。我也用它测试过直播录制幺零八零 P 的视频，还是非常轻松的。接下来音频这里比特率的话都三二零就好了啊。顺便一提，OBS 二七版很快就要出来了。 OBS 是有史以来最大的一次更新，很多 UP 主呢都和我一样非常期待二七版。二七版真的是提升非常的大。我现在在用 XPlay 了录制这个 4K 桌面的画面，如果我待会呢再启用 H. 点二六录制这个 Xbox 4K 画面的话，我觉得这个 GPU 会爆表。我们来试一下，开始录制， <laughs> 直接百分百了，哇，好卡。 我这些设置都非常的高，都是针对 Xbox 四 K 游戏来设置的，所以说啊，它需要很好的 CPU 还有显卡。如果你电脑没有那么高配置的话，建议不要采用我这种设定。顺便提，如果你电脑有四 K 游戏的需求，而且呢还有直播、录制四 K 剪辑的话，最好八核心处理器起步。这句话我在前几期的视频我也有说过，四核心、六核心处理器剪辑四 K 视频真的是很要命、很痛苦、非常的卡。 而且，如果你想要在电脑上玩四 K 画质游戏的话，也是八核心更适合一点。四核心、六核心，它那个游戏帧数都没有八核心那么高。如果你只是幺零八零 P 的直播录制、玩游戏啊、视频剪辑的话，六核心起步啊就够了。最后呢，再给大家简单介绍一下如何提高你视频压制渲染的质量。这个我本来想要放在下期再讲的，不过呢，这次就顺便讲了吧。如果你和我一样都用的是 Adobe Premiere Pro 这款剪辑的软件的话，建议安装这个 After c f f e t s 这个插件。接下来音频这里的话，可以选择立体声。 然后 mono 这是单声道，或者说你有其他需求也是可以的，十六位四四，或者说十八或者九六啊都可以。视频的话，我这边是四 K 六十帧，然后方形像素一点零，无场序逐行扫描，勾选这个最高渲染质量，格式的话是 M P 四。然后我们打开一下设定，接下来我们来到设定这里，勾选这个啊，增加那个编码参数到这个文件名。就比如说我压制好的视频后面会添加一行参数 H. 2二六四，质量五十，速度三。 编码器的话，我偏好用 X 二六四，这个是纯 CPU 编码，它压制出来的画面真的是很好，细节保留的更多。虽然说速度没有英伟达显卡那么快，但是呢，我追求的是质量。如果你 CPU 非常的强大，时间非常的多，可以选择 X 二六五，它耗时非常的长啊，非常吃性能，但是呢，它的那个体积会更小一点，也就是 X 二六五它的压缩率非常的高。 接下来几种方式，一种是通过质量，也就是类似于 CQP 啊 CRF 那种方式，就比如说我设定百分之六十的质量，或者百分之五十啊，或者百分之四十都 OK。质量越大，视频画质越好，但是呢体积也会更大。一般我喜欢百分之六十，我不太喜欢用目标码率啊，虽然说它可以很好的控制视频体积，但是呢它会造成码率浪费或者码率不足。如果你想要用这个目标码率的话，也是可以的。就比如说 B 站，它那个幺零八零 P 啊，平均的话是六 Mbps，如果是四 K 的话。 平均二十 Mbps，接下来是速度，速度越慢的话，视频体积越小啊，画质越好，登上的时间也会更长。如果你只是投稿到哔哩哔哩、YouTube 这类网站的话，那么呢 m e d i a 中速就好了，它可以在质量和速度之间做好平衡。如果你时间比较充裕的话，可以选择 Slow 或者 Slowr，e 它可以减少你的视频体积。接下来颜色这边默认就好了，就比如说八位电视色彩，然后自动。如果你采集卡采集出来的画面呢是四四四的话，就可以选择这一个，一般来说四二零就好了。 特效的话，这里就不用添加了，除非你要压制的是电影或者说一些动画之类的。GOP 这边的话，设置为零就好了，自动模式。如果你设置为一的话，它只渲染 I 帧。如果你只是只有 I 帧的话，那么的视频体积会非常的大，但是呢解码起来非常的快。这也是为什么苹果的 ProRes 还有 GoPro Cinema 还有 DxHR 非常适合视频剪辑的原因。又或者说你创建的代理剪辑，因为这类视频的话只保留了 I 帧，解码起来非常的快，所以说在时间线上的预览非常的丝滑顺畅。 这里还有个好东西叫快速开始，它可以让你的视频更快的过审，让你的粉丝更早的看到视频。但是这个快速开始呢，会添加一次额外的编码，会导致压制的时间变得更长。Aftercourse 这个插件呢，它压制出来的画质呢，比 PR 比 m 1自带的还要好，而且呢速度更快，细节保留的更多，更精细的画面，更少的马赛克。 好的，那么的本期视频到这里也就结束了，感谢大家的收看。喜欢的话，不妨点个赞，加个订阅哦。也不要忘了点击订阅按钮旁边的小铃铛，就可以第一时间收看到最新的视频啦。好的，那么呢，咱们下期再见，拜拜。